Hello guys! So today may gagawin tayong challenge at ang nag-request ng challenge na ito ay SI Haring King Carl. AKA ang sarap mo Carl. Bastos ka! Pastilan! So weird! <laughs> Meow meow. It is better to be feared than loved. If you cannot buff. No one Napakahirap ng challenge na to guys kahit ako hirap na hirap by the way guys rank nga pala yung nil ero ko o oh, diba ang tapang ko alam kon ang mata trash talk tayo dito. Isa kang timang! Pero di papatalo ang ating bida. At ayun guys, talo kami. Hindi mahalaga ang magwagi. Ang mahalaga, ikaw ay nakibahagi. Ah, tama? Tama. Ang lumabas ka, tang ina, mababaril kita dito, lumabas ka! Stupid motherfucker sasabihin, lasing gago!